Dengan varian lengkap, Toyota Camry 2022 meluncur di Thailand. Jika di Indonesia hanya timbul tipe hybrid, hingga Toyota Camry 2022 jenis lengkapnya malah timbul lebih dahulu di Thailand. Pastinya pergantian yang dicuba seragam dengan model di Indonesia. Kelainannya, Camry di Thailand pula muncul dengan mesin bensin 2.5L. Ya, Toyota Camry 2022 saat ini memanglah hanya muncul dalam satu varian mesin bensin. tidak terdapat lagi mesin 2.0 liter yang tadinya dipasarkan di Thailand dan tidak terdapat pula mesin 3.5 liter semacam yang jadi varian paling tinggi Toyota Camry di Indonesia. Harga Toyota Camry 2022 di Thailand lebih mahal dari Indonesia. 2.5 spot 633 jutaan. 2.5 premium 686 jutaan. 2.5 HEV premium 712 jutaan. 2.5 HEV premium luxury 777 jutaan. We'll be right back. Island memperkenalkan empat varian buat camri terkini. Ialah jenis 2.5 sport yang mengambil alih jenis 2.0G, kemudian terdapat jenis 2.5 premium, dan terdapat pula varian yang memakai mesin hybrid 2.5. Mesin bensinnya berkapasitas 2.5 liter 4 silinder E25 AFKS dengan tenaga maksimum 204 PS dengan torsi 243 Nm. Sedangkan buat yang mesin hybrid gunakan mesin bensin E25 AFKS 2.5 liter yang dikombinasikan motor listrik. Hasilnya, output optimal mesin ini 198 PS dengan torsi menggapai 220 Nm. memandang banderol yang terdapat di negara gajah putih itu, Toyota malah cenderung menaikkan harga camry terkini. Buat yang gunakan mesin bensin biayanya naik dekat 20,000 bah ataupun kira-kira 8.5 jutaan. Sedangkan yang hybrid harganya terkerik 4.2 jutaan. Sedangkan di Indonesia, harga Toyota Camry terkini malah jadi turun. Dari awal mulanya 849.5 juta buat model terdahulu, hingga saat ini jadi 767 juta saja. Perihal itu berkat terdapatnya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 terpaut PPNBM bersumber pada emisi gas buang serta mengkonsumsi BBM. berlaku model baru, pastinya New Toyota Camry 2022 pula memperoleh penyegaran di sisi bidang luar. Antara lain bumper serta grill depan baru. Setelah itu desian belum pula nampak beda dari pendahulunya. Dan di balik model lampu skop dengan led pula hanya. Sedangkan di bahagian bidang dalamnya, dashboard desain baru terus menjadi moden antara lain berkat digunakannya layar head unit multimedia model floating dan sebagian pergantian ornamen di bahagian dashboard. Toyota Camry 2022. Belung alloy 17 inci, sport 18 inci premium. Wheel headlamp with DRL. Front fog light, rear fog light. Follow me home. Case entry. Windshield ACHSEA. E Automatic folding side mirrors. AC e 3 zone. 8-way electric adjustable driver seat. Empat way electric adjustable, passenger seat, rear reclining seat, push start engine button, rear sunshade, rear armrest with cup holder, front wireless charger, 9-inch monitor with Apple CarPlay and Android Auto, 9 JBL speakers, T-Connect system. We'll be right back. hanya tampilan yang direvisi, sisi fitur keselamatan pula jadi atensi untuk Toyota di dikala memperkenalkan Camry 2022. Antara lain dengan disematkan teknologi Toyota Safety Sense TSS 2. Teknologi TSS2 ini terdiri dari sebahagian fitur mulai dari pre-collision system PCS, dynamic radar cruise control DRCC, with curved speed reduction, land tracking assist LTA, sampai automatic high beam AHB. Terdapat pula Retros Traffic Braking, Automatic Steering delay, Parking Alert System, serta Electric Parking Brake with Auto Brake Hold. Pastinya fitur keselamatan standar lain semacam Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Distribution, Brake Assist, Traction Control, dan Hill Assist Control pula terdapat. Sehabis Thailand, mungkin besar Toyota Camry 2022 hendak lekas masuk Indonesia pula dalam varian lengkap. Mengingat model ini telah dipajang di web formal parit Toyota Astra Motor, tanpa mencantumkan harga. Tetapi yang tentu, buat pasar Indonesia, tidak hanya New Camry Hybrid, pula hendak gunakan nama New Toyota Camry 2.5V.